Слышишь? Что? Ну как что? Лес. Какой лес? Мы же дома находимся. Ну какой, какой? Ай, а где твоя фантазия? Ну, не надоело тебе еще тут в квартире сидеть? Представь, что тут птички поют, ручейки. Ну ладно, представила. И что? Ну что-что, а теперь не хватает только талантливого произведения. Ага, значит, снова почитаем. Ну да, давай почитаем сегодня снова нашу любимую Александру Артемову. Ну давай. А что будем читать? Ну, давай какую-нибудь историю про э, таких э, красивых лесных персонажей. Ну да, давай, я готова. Хорошо. Начнешь? Да. Эх, замуж бы мне за принца! Мечтала Кикимора болотная, полеживая на берегу родного болота. Кто кикимора болотная. А почему сразу кикимора? Ну, ты рассказала какой-то волшебный лесной персонаж. Ну ладно, пусть будет кикимора болотная. Неплохо ты придумала. Это не я придумала. Это вот сказки про кикимору Александры Артемовой. А, -а, а, ну ладно, давай еще разочек. Эх, замуж бы мне за принца. Мечтала Кикимора болотная, полеживай на берегу родного болота. Ну или хотя бы турист какой-нибудь зашел, ну там с этим, с фотоаппаратом Samsung Electronics. Эх, весна! Кикимора повздыхала еще немного, а потом грузно шлепнулась в воду – при этом с ног до головы окатив лешего, стоящего рядом. Ну хорошо, буду лешим. Ну что же ты, душечка, не серчай. Попьем чайку, позабудем тоску. Давай уж эх, подумаем, Давно уже в этих краях царевичи не захаживали. Лягушки-то царевны, все перевелись, замуж повыскакивали, да и стрелы-то над болотом уже больше не летают. Вот заведу себе котика. Кикимора высунулась из воды. Морского котика, а лучше трех. Котик это, конечно, хорошо кивает леший. А принц лучше. Уж сколько я их дурила, царевичей этих, а они все равно на лягушек смотрят. Кикимора снова нырнула. Да ладно тебе, ворчунья ты моя, доставай уже чашечки. Ой, боль, боль, боль ответила что-то Кикимора под водой. Из дома она принесла самовар и чашки. Леший разложил на пеньке пироги. Стародавние знакомые сели чаевничать. А чай с лесными травами, как известно, всегда поднимает настроение и окрашивает серые будни. Попробуй пирог с морожкой пирог с морожкой. Ну ладно. Вкусно? Ага. То-то же. И замрем такого нет, морожечка-то, она ж только у нас растет. Да и принцессы все тамошние на диетах сидят. А, ням-ням-ням-ням ответила довольная Кикимора. Северное солнце ласково согревало снаружи, лесной чай согревал изнутри. Было спокойно и уютно, забытым людьми лесу. Эх, да, хорошо в лесу, но только я больше не хочу быть кикиморой. Не хочешь быть кикиморой, а кем хочешь быть? Ну кем-кем? феей. Какой феей? Ну какой-какой? Лесной. Ну ладно, хорошо. Так, сейчас подожди. О, похоже? Ну, вполне. О лесных феях. А знаете ли вы, что в лесах, недоступных ноге человека, да и руке, впрочем, тоже, живут маленькие существа. Некоторые их называют феями, кто-то зовет их духами леса, но многие люди, особенно взрослые, попросту не верят в них, не верят в их существование. Но феи на это не обижаются и взаимно не верят в существование людей. Но зато для тех, кто знает, что феи все-таки существуют, они, маленькие волшебницы, творят настоящие чудеса. К примеру, э, человек, не верящий в чудо, спокойно пройдет мимо иния на ветках, не оглянется на закат, так как все это очень обыденно и неинтересно. Но для тех, кто верит в волшебство, феи раскрашивают в яркие краски рассветы и закаты. В капельки росы они кладут крохотные бриллианты, чтобы ярче сверкало. А в серые будни они добавляют смех и улыбки. Но мало кто задумывается, что любят сами феи. Но ну, как же мы можем порадовать маленьких волшебниц? Да все очень просто. Все до единой они обожают музыку, но только настоящую, живую и только от души. Они любят песни и танцы, но не заученные наизусть, а спонтанные, идущие от глубины сердца. Они любят, когда ты рисуешь. Неважно, насколько хорошо или плохо, лишь бы с вдохновением. Как и все девочки, они любят цветы. И да, больше всего на свете они ценят искренность.